कि ये चार्जर वैल्यूएबल है या नहीं है और इसकी क्वालिटी कैसी है तो जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए चलें जी इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं ये हमारे पास कुछ चार्जर की पैकिंग है ये कि आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे बार कोड है आप कन्फर्म कर सकते हैं कि ये असली है या नकली है ये शॉमी की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है कि शॉमी का ओरिजिनल चार्जर है और अब हम इसको खोलते हैं ये अंदर से कैसा है दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चार्जर है ये देखें ये टाइप सी है टाइप सी से टाइप सी आप इसको लगाएंगे और ये 20 वाट का चार्जर है शॉमी की ब्रांडिंग इसके ऊपर है एम लिखा हुआ है कुछ के ऊपर कुछ इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और आप इसको यूज़ करेंगे यूज़ करने के बाद हमें पता लगेगा ये किस तरह का चार्जर है और वैसे तो क्वालिटी में अच्छा है मैंने इसको देख के अच्छी तरह सर्च करके लिया है तो ये कुछ इस तरह का चार्जर है जी हमारे पास तो दोस्तों ये था हमारे पास type C to type C charger जो कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस जो है इसकी अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ प्राइस इसकी है सत्रह सौ पचास रुपये ये मुझे यहाँ पे मिला है क्योंकि मेरे पास एक type C to type C data cable है उसके लिए मुझे चाहिए था तो जो कि मैंने लिया और अगर आप भी शॉमी कंपनी का लेना चाहते हैं तो आप शॉमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये ले सकते हैं वाइज बहुत अच्छा चार्जर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें आपके चार्जिंग का जो टाइम है वो भी अच्छा खासा आपको बच जाएगा फास्ट चार्जिंग करेगा ये क्योंकि टाइप सी है ये type C to type C charging जब होती है तो चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि कम हो जाता है इसमें आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप किसी सफ़र पर जाते हैं तो उसके लिए भी आपको आपके लिए ये वैल्यूएबल चार्जर है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद